Sveiki visi stebintys mūsų namo statybų procesą. Šį kartą trumpas video apie dujų silikato U formos blokelius, kuriais formavome monolitinį žiedą. Monolitinis žiedas su jais iš kartam pašiltas, tad mes tai matome kaip didelį pliusą. U formos blokelius klijuoti buvo labai paprasta, naudojame tos pačius klijus kaip ir blokeliams, jų svoris labai mažas, tad buvo paprasta kilnuoti ir man, Niekas neskilo, nelūžo, tai buvo be nepaprasčiausias ir greičiausias darbas iš visų atliktų. Gaila iš karto neuždėjome klyjų tarp U formos blokelių, nes tarp jų susidarė tarpeliai. Būtų buvę faina, jeigu Baurok juose gamykliškai suformuotų ertmes, kad blokeliai gražiai susijungtų ir užsipiltų klyjais. Tai čia toks pasiūlymas, kaip galima būtų patobulinti blokelius. E, galvojame, kad tarpeliai užsipildys su betonu, bet neužsipildė, tad į kiekvieną tarpelį reikės pripūsti makrofleksu. O gal jūs turite kitokių pasiūlymų? Nothing ever stayed the same Kaip matote, pjaustosi paprastai ir lengvai. O čia matyti jau suformuotos vietos monolitiniams pagalviams. Kai suklyjavome U-formos blokelius, pastebėjome, jog viena siena yra labiau iškilusi už kitas. Kadangi stogo nuolydį formavome su blokeliais, tai prisidarėme savo daug vargo gaudant nuolydžius po ilgų svarstymų ką daryti kad po to nereiktų kiekvienai sėjai žeminti mūrloto paulius tos sienos u formos blokelius nupjovė iki reikiamo aukščio iš tikrųjų nežinojome ar nusipjaus gerai ar nebus dar kreiviau nes reikėjo nupjauti tik vieną centimetrą su mažais atstumais labai paprasta nusigribiauti bet pavyko ir viskas atsistojo į savo vietas Paulius sakė, jog kitą kartą stogo nuolydį formuotų ne iš blokelių, o iš medienos, nes dabar kiekviename stogo darimo etape turime daug žaidimo būtent dėl jau esamo nuolydžio. Būtų daug paprasčiau, jeigu viskas būtų pastatyta horizontaliai, dabar kiekvieno parapeto detalę reikės pjauti ne 90 laipsnių kampu. O taip atsitiko todėl, kad iš pradžių planavome stogą daryti iš sipskydų, po to persigalvojome, o nuolydis jau buvo suformuotas, tai tiesiog jau nebebuvo kur dėtis. Na, o dabar jūsų ekranuose Paulius tandeminiu pjūklu pjaunantis blokelius. Į išpjautas ertmes vėliau bus dedama armatūra, apie kurią bus atskiras video. Taip pat bus dedamos OSB plokštės ir formuojami klojiniai betonui supilti. Kaip matote, blokelius Paulius pirmiausiai supjaustė gabaliukais, o po to plaktuko pagalba paprastai išdaužė. Šiam kartui tiek, jeigu jums patinka tokie video, būtinai duokite žinoti, juos nufilmuoti ir sumontuoti užtrunka tikrai daug laiko.